Wieża Ratusza w Jaworze sfilmowana 22 września 2012 roku Tutaj widzimy nawet Teatr Miejski i inne ciekawe zabudowania Kamieniczki Tutaj chyba kamieniczki powojenne ale w stylu przedwojennym jeszcze raz widok na wieżę na rynku w Jaworze.